mis amigas. Mira, amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4. ¡Cuatro! somos ah, somos amigas estoy con mis amigas y estoy en un museo Vamos a entrar y que ver a, qué hay en este. Salgo. algo? que hay en este museo. ¡Vamos! la Lalico, の2人のセカララララスイ가 용품으로 만든 거래요. No se puede llevar paraguas dentro del museo, así que lo guardamos aquí. Se llama Sejin. Sejin. Hola. Eunjin 은진. Hola. 이거 다 끝나? 다미. 이거 안할 거지? 어, 했어 예지. 예지 Está lloviendo y ellas cantando una canción sobre lluvia. tengo hambre tengo mucha hambre 무시 안 돼. Tteokbokki. Vamos a comer tteokbokki. Creo que es una comida típica coreana con la salsa coreana, un poco picante, pero muy rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Oh. Muy bien. Rico. 고사리 추가는 안 됩니다. 서로 다른 떡볶이를 섞어도 맛있습니다. La cara de hambre. hambre. Estamos en un restaurante que se vende tteokbokki. 프랑스로 말하는 취도나. Cuando pides tteokbokki, puedes añadir los ingredientes como mandú, ramen, queso o huevos. Se parece una paella. Después de comer tteokbokki, te recomiendo pedir arroz. Es muy delicioso, qué rico, me gusta. Vamos a caminar. sale mucho en los dramas o películas. <laughs> <laughs> bonita, qué bonita. Me gusta mucho este ambiente de esta zona. Lo que me gusta más de esta zona es se puede ver algo tradicional y algo muy moderno al mismo tiempo. Ya que está lloviendo, vamos a una cafetería. hemos caminado mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. mucho. <laughs> En verano, aquí se come mucho pinzu. Es el hilo de leche, se come con judía roja y dulce y helado a veces con fruta también. Me gusta. 더블 라떼, 더블 라떼. 아이스크림이 올라가 있어서 굉장히 아이스크림 아이스크림 올라가 있어. 아이스크림에 이거 아이스크림이야. 아이스크림이다. 구독, 구독과 좋아요는 필수입 우리는 요리하는 교양들 c h e 입니다 저희가 히즈네임을 불러드리겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 네. 히즈네임. 뭐. 이거 많이 아니라 오늘이 아니라 6월 11일 퍼스데이 회원수 1위 두윙클 발레 댄스 Ha parado de llover. Para para llover. Vale, vale. Vale, vale. 기분이 어떠십니까? 비가 그쳐서 기분이 좋습니다. 좋습니다. 예, 예. 아. En esta zona hay muchas tiendas que venden accesorios o cosas para decorar. Se ve muy bonito. Nos gusta visitar los palacios. Y vamos a ir a Changdeokgung, pero ya que no habíamos reservado, no pudimos entrar. Pues vamos a Changgyeonggung. ¿Se puede entrar con el tarjeta? ¿O puedes comprar la entrada también? lockers así que se puede guardar las maletas, bolsos, etc. para que no te canse al caminar. Además, es gratis. Hay una familia de patos. Qué lindos. Ahora estoy en un invernadero. Hay muchos árboles y plantas, flores <laughs> y eso es muy bonito. Es que mis amigas están mirándome por eso. Chen, chen, chen, chen, chen. Vamos, vamos. Durante verano se abre por la noche para que visiten. Vamos a cenar. Es un plato de pulpo pequeño con la salsa coreana Normalmente se come así, con verdura y nabo. Huevos de una pez. Si acompañas mayo, se hace suave, picante y por eso me encanta. Ya es muy tarde, vamos a casa. Espero que te haya gustado mi video y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Hola amigos. Oh, adi adiós. <laughs> Muchas gracias. Gracias. Aseos. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. Guitarra. ficam?